суу спирт менен тажрыйба 2 стаканга бирдей көлөмдө мисалы 50 мл суу жана спирт коюп, анан аларды 1 стаканга бириктириңиз аралашма көлөмү 100 мл аз болот бөлчүкчөлөрдүн ортосунда боштук болгондо гана мүмкүн болот